Öö, no vieraiden kielten osaaminen avaa uusia ovia, öö, uusia mahdollisuuksia eri maissa, öö, niin työelämässä kuin henkilökohtaisessa elämässä. Ja se myös mahdollistaa syvempien yhteyksien luomisen uusiin ihmisiin, koska silloin jos puhuu, jos puhuu samaa kieltä toisen kanssa, niin se yhteys on ehkä, niin se on niinku tavallaan syvällisempi tai sillä lailla. Ben, la valeur ajoutée, c'est que dans une société mondialisée comme la nôtre, en particulier dans l'Union Européenne, euh, ça ouvre des portes. Euh, le fait d'avoir plusieurs langues dans son... même deux, ne serait-ce que deux langues dans son, bagage, ça permet de d'avoir des opportunités, de rencontrer des gens, de trouver un travail. Euh, donc c'est voilà, c'est une porte ouverte. cultúir agsúla agus nósanna síl agsúla agus is é an táhacht a bhan me sin ná tala chéile agus is cuma cén tanga leítar ach tá pobl a gceis leis. Sicuramente dà un modo di conoscere meglio le altre persone, di capire anche la, la, loro cultura e di mettersi a nudo e mm, capire meglio anche il, la città in cui si trova quando si viaggia. Je kunt gewoon met andere mensen communiceren die je niet kent, die je anders niet echt zou ontmoeten, dus dat vind ik gewoon leuk. Penso che il valore aggiunto di parlare un'altra lingua sia quello di entrare in contatto con eh, persone con background e uh, una cultura diversa rispetto alla tua e quindi di uh, arricchirti sempre di più. Rozhodně je to veliká výhoda při cestování, protože vám to dá možnost poznat tu zemi ještě trochu líp, než kdybyste byli odkázaní třeba jenom na jeden jazyk nebo pouze na svoji mateřštinu. Takže už jenom v tomhle ohledu je to veliká výhoda. Нові горизонти та нові перспективи, і як я вже сказала, нові емоції, це нові знання. It sounds a bit cliché, but someone once said it was like having another soul, and I can sort of see that, like, you know, the Italian me is different to the English me, the French me is quite different. In fact, the Spanish me is a whole other thing. So yeah, it, you just gain so much of an un, a greater understanding of other people and you discover new things about yourself as well.